ဒီဟာဒီစ်တော်မြတ်မှာပါတဲ့လုံလောက်သွားပြီဆိုတာဘယ်ကနေလုံလောက်သွားတာလဲဆိုလိုတဲ့သဘောကဒီအာယတ်တော်နှစ်ပိုက်ဖတ်လိုက်ခြင်းဟာ မလုံဘဲနဲ့ပါသူဟာယနေ့ညကစပြီးတော့ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اليوم يوينغان يتولينا سيزينغو جيشو ندو بانو كميا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديث يوينغانا غاني بيان لأجوزو لأي باري ديدبا حديث يوينغانا ما جنو أنيني ဆူရတုလ်ဘကာရာရဲ့နောက်ဆုံးအာယတ်တော်နှစ်ပတ်ရဲ့ထွန်းမြတ်မှုအကြောင်းကိုမျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဟဒီသ်တော်မြတ်ကိုတာဝကာကြီးအဘူမစဦးအန်ဆာရီရဒီအလ္လာဟူတာလာအန်ကဆင့်ပြန်ထားပါတယ်။တမန်မြတ်ကြီးမုဟမ္မဒ်မုစတာဖာဆလ္လာလာဟူအလိဝဆလမ်ကမိန့်ကြားတော်မူတဲ့ من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه အချင်းမီသူမဆို ဆူရတုလ်ဘကာရာရဲ့နောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့အာယတ်တော်နှစ်ပိုက်ကိုညမှာဖတ်ရတရစေလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူအတွက်ကိုဒီအာယတ်တော်နှစ်ပိုက်ဟာ လုံလောက်သွားပြီဖြစ်တယ်ဒီဟာဒီစ်တော်မြတ်မှာပါတဲ့ကဖာတာဟုဆိုတဲ့ဇာကလုံးပေါ့လုံလောက်သွားပြီဆိုတာဘယ်ကနေလုံလောက်သွားတာလဲအဲ့ဒီလုံလောက်ချင်းဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုမှုမှာပညာရှင်တွေရဲ့ကြားမှာဖွင့်ဆိုမှုအသီးသီး ဖွင့်ဆိုကြတခုကပါလဲဆိုတော့ကဖာတာဟုသူ့အတွက်ကိုလုံလောက်သွားပြီဆိုတာကမင်ကယာမီလိုင်ညကိုထပြီးတော့စောက်တည်ခြင်းညကိုထပြီးတော့အဘာဒတ်ပြုခြင်းဆိုတဲ့အမှုကနေကစသူ့အတွက်လုံလောက်သွားပြီဆိုလိုတဲ့သဘောကဒီအာယတ်တော်နှစ်ပိုက်ဖတ်လိုက်ခြင်းဟာအဲ့ဒီညကအဘာဒတ်လုပ်ဖို့အတွက်ပါမလုပ်ဘဲနဲ့ပါသူဟာလုံလောက်သွားပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသဝကုသိုလ်ကိုရသွားပြီဖြစ်တယ်အချို့ပညာရှင်တွေကကဖာတာဟုဆိုတာက min sharri shaytan shaytan ရဲ့ရန်ကနေပြီးတော့ရှိုင်တန်ရဲ့နောက်ဆက်မှုကနေပြီးတော့သူ့အတွက်လုံလောက်သွားသူဟာထိုညမှာဆူရတုလ်ဘကာရာရဲ့အာယတ်တော်နှစ်ပိုက်ကိုဖတ်ရတဲ့စေလိုက်မိတယ်ဆိုရင်သူဒီအဲ့ဒီညမှာရှိုင်တန်ရဲ့နောက်ဆက်ကနေပြီးတော့သူဟာကင်းသွားမယ်ရှိုင်တန်ရဲ့နောက်ဆက်မှုတန်မခံရတော့အဲ့လိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖွင့်ဆိုကြတယ်အချို့ပညာရှင်ကြီးတွေက ကဖာတာဟူဆိုတာကဒီနေရာမှာလုံလောက်သွားပြီဆိုတာကကဖာတာဟူမင်အယ်အာဖာတီဝဆူရှိသမျှသောဘေးဘလာမူစီဘတ်တွေဒုက္ခတွေဘေးပရတွေဒီကနေပြီးတော့ကင်းလွတ်သွားပြီသူ့အတွက်လုံလောက်သွားပြီဒီအာယတ်တော်နှစ်ပိုက်ဖတ်လိုက်တာနဲ့သူဒီတိရဲ့အာနိသင်တိရဲ့အကျိုးကုသိုလ်ကိုသူရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီညမှာသူဒီအခြားဘေးဘလာမူစီဘတ်တွေကနေပြီးတော့အလောရှိမြတ်ကသူ့ကိုထိမ့်သိမ့်လိုက်မယ်လို့ဖွင့်ဆိုကြတယ် အဲ့လိုမျိုးပဲအခြားဖွင့်ဆိုချက်တွေလည်းလာရှိထားသေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုညတညမှာကျွန်တော်တို့ဆွန်နတိမဟာဂျူရာလို့ခေါ်တဲ့လက်လွတ်ထားတဲ့ဆွန်နတ်လို့ပြောရင်မမှားဘူးဒီညမှာဆူရတုလ်ဘကာရာရဲ့အာယတ်တော်ဒီနောက်ဆုံးနှစ်ပိုက်လေးကိုဖတ်ရတဲ့စေခြင်းဆိုတဲ့ဆွန်နတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မိမိပျောက်ပျောက်ဖြစ်နေကြအဲ့ဒီတော့ဒီဆွန်နတ်ကိုပြန်လဲအကောင်တယ်ဖော်တဲ့အနေနဲ့ဖတ်နေကြ ပုံကိုယ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ထပ်လောင်းသတိပေးတဲ့အနေနဲ့မေ့လျော့နေတဲ့သူတွေကိုလည်းထပ်ပြီးတော့မမေ့လျော့အောင်တဖန်သတိပေးတဲ့အနေနဲ့ဒီဟာဒီသ်တော်ကိုပြန်မျှဝေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကစပြီးတော့ဆူရတ်အယ်ဘကာရာရဲ့အာယတ်တော်နှစ်ပိုက်ဖြစ်တဲ့နောက်ဆုံးအာယတ်တော်နှစ်ပိုက်ဖြစ်တဲ့ဒီအာယတ်တော်ဒီအာမနရဆူလူကနေပြီးတော့အဆုံးထိဆူရာဘကာရာအဆုံးထိဒီအာယတ်တော်နှစ်ပိုက်ကိုဖတ်ကြပါစို့လို့ကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်တိုက်တွန်းလိုပါတယ် ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဟာဒီစ်ပို့ချမှုအပိုင်းကဏ္ဍထဲမှာပဲအဆိုပါဆူရတ်ုလ်ဘကာရာရဲ့နောက်ဆုံးနှစ်ပိုက်နောက်ဆုံးအာယတ်တော်နှစ်ပိုက်ကိုဖတ်ရတရစေပြပါမယ်ရှေ့မှာနားထောင်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်ဖတ်ရမှုကိုနားထောင်ပြီးတော့မိမိနှုတ်ကနေပြီးတော့လိုက်ဆိုပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အနေနဲ့တခုပြောလိုတာကတချို့သောမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ပြောကြတယ်အာဆရာကြီးအာယတ်တော်နှစ်ပိုက်ကိုပဲဆရာဖော်ပြတော့တခြားသောအာယတ်တော်တွေကရောမထွတ်မြတ်လို့လားမမုံမြတ်လို့လားအဲ့လိုမေးကြတယ်တကယ်တမ်းတော့ကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်တအုပ်လုံးသည်ထွတ်မြတ်တဲ့အာယတ်တော်တွေပါထွတ်မြတ်တဲ့စူရာတွေကြီးပါပဲဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့နဘောသခင်ကြီးစုတော်ရှင်တမန်တော်မြတ်ကြီးမုဟမ္မဒ်မုစတာဖာဆလ္လာလဟူအလိုင်ဝဆလမ်ကအထူးတလဲ ဒီအာယတ်တော်ကဖြင့်ဘယ်အချိန်မှဖတ်ပါဘယ်ဆူရာကဖြင့်တော့အမွန်မြတ်ဆုံးပါလို့အဲ့လိုညွန်ပြလိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့လေတမန်တော်မြတ်ကြီးမုဟမ္မဒ်မုစတာဖာဆလလောအလัยဝဆလမ်ရဲ့ညွန်ပြမှုကိုပြန်လည်ပြီးတော့မျှဝေခြင်းမျှတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်ထဲမှာအမွန်မြတ်ဆုံးသောဆူရာလို့ပြပါဆိုရင်ဆူရတုလ်ဖာတီဟာကိုပြတယ်အမွန်မြတ်ဆုံးသောအာယတ်ကို ပြပါဆိုရင်အာယတ်တုလ်ကုရစီကိုပြအဲ့လိုမျိုးပဲအခြားသောအာယတ်တွေအခြားသောဆူရာတွေကိုလည်း အမရမြကြီးမုဟမ္မဒ်မုစတဖာဆလလောလဟ်ဝဆလမ်ကထွန်းမြတ်မှုအသီးသီးအထူးတလဲမိန်ကြားထားတာရှိပါသေးတယ်။နဗီတမန်တော်ရဲ့ဂျားမှာလည်းအဲ့လိုပဲတမန်တော်တပားရဲ့တပားဆက်ဆက်ပုံမှာထွန်းမြတ်ပုံမှာအလောရှိမြတ်ကချားပေထားသလိုမျိုးပဲအာယတ်တော်တွေစူတာတွေရဲ့ဂျားထဲမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးထွန်းမြတ်မှုတွေကိုထားပေထားပါတယ်။အလောရှိမြတ်သခင်အနေနဲ့ကျွန်တော်အပါဝင် ရှေ့မှာကြီးရှုနေတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကို ယနေ့ညကစပြီးတော့ဆူရတုလ်ဘာကာရာရဲ့နောက်ဆုံးအာယတ်တော်နှစ်ပိုက်ကို ဖတ်ရတဲ့စေတဲ့ဒီဆွနတ်တော်ကိုအကောင့်တွေဖော်ခွင့်အားလုံးကိုချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါစေအာမင်ဟာဒီသ်တော်မြတ်ကိုဒုတိယတစ်ကြိမ်ပြန်လည်ဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အမန်မြတ်ကြီးမုဟမ္မဒ်မုစတာဖာဆလ္လာဟူအလိုင်းဝဆလမ်ကမိန့်ကြားတော်မူတယ်မန်ကရာအဘီလ်အာယတိန်မင်အာခိရ်ဆူရတ်လ်ဘကရာဖီလိုင်လာကဖတာဟူ အကျဉ်းမိသူမဆိုဆူရတုလ်ဘကာရာရဲ့နောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့အာယတ်တော်နှစ်ပိုက်ကိုညမှာဖတ်ရ30လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူအတွက်ကိုဒီအာယတ်တော်နှစ်ပိုက်ဟာ လုံလောက်သွားပြီဖြစ်တယ်အလ်ဟမ်ဒူလ illah ဟာဒီစ်နဲ့ဝင်ပူချမှု အစီအစဉ်ကတော့ဒီမှာတင်ပြီးဆုံးသွားပါပြီအင်ရှာအလ္လာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဟာဒီစ်နဲ့ဝင်အစီအစဉ်ကို အပတ်စဉ်ကြားသပတေးနေ့တိုင်းထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီစီစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစုံတစ်ခုအကြံပြုလို့လိုပါကအီးမေးလ်ကဖြစ်စေချက်ပေါက်ကဖြစ်စေကွန်မန့်ပေးပြီးတော့ဖြစ်စေဖုန်းနဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဖြစ်စေအကြံပြုလို့နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့မော်လီမုဟမ္မဒ်ကရီမူလာဟဆန်ဆူလိုင်မာနီပါအစ္စလာမူအလိုင်ကွမ်ဝရဟမတ်တူလာဟီဝဘာရကာတူဟာ